この手と行くぞナルト大玉シドリ黙れああ次第い分身のつ ぜなへへ戦闘開始ここだふんへへ死んだ

何ここだサスケ決めるぞさあ行ってこい遅いああ れはやったオーブあり 行くぜ <laughs>